the rain. coração já estava acostumado com a solidão e diria que é ao meu lado você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. me